Bueno, vamos a hablar con Luchina, que junto con Lara y su hermano Angelo llevan este restaurante de hace ya muchos años. Vamos a hacer un repaso de la trayectoria profesional que lleva aquí y bueno, vamos a hablar de la temporada, otoño-invierno, de los eventos que se hace, un poquito de todo vamos a hablar, Luchina. <laughs> Buenas tardes, después de 20 años que estemos, 20 años, 20 años y hemos hecho mucho, muchas cosas, hemos traído muchas novedades de comida de Italia y Siamo muy felices que siempre ha sido muy bien y hasta pasado mucho tiempo, <laughs> eh, aquí estamos. Bueno, es eh. bueno, habéis vivido todos los momentos, ¿no? Eh, momentos muy buenos, tampoco buenos, la crisis, que os ha cogido todo. COVID, <laughs> COVID. Pero eso ah. hace más fuerte, ¿no? O Se hace uno más fuerte, porque tiene tiempo para crear más cocina. Sí, para... para hacer cosas un poquito diferentes, para pensar a los clientes. E, eh, sì, passato, è stato molto difficile, però ora possiamo dire che stiamo, stiamo muy bien, insomma, che teniamo aperto. Ah, desayuno, almuerzo, sì, cena. Desayuno, almuerzo, cena. E questo anno, in inverno, che normalmente noi stavamo serrati dalle 8 della tarda al giorno dia después, questo anno stiamo aperti hasta alla tarda, fino alle 11 della notte ah, per la, la cena. Sì, assieme ai party, cada settimana siamo un party per lo cliente con la musica. comida, con musica, o musica cubana, musica italiana, musica internazionale. Dipende dallo artista che vamos a buscar per la settimana che Abbiamo contratado per la settimana. Eso lo hace fenomenal Lara, che ah, siempre nos manda il mensaje Lara, que tenemos creo que el día 15 ya hay uno, sí. así que anotaronlo, el día 15 ya hay un espectáculo. Sí, sí, sí, abbiamo uno spettacolo, abbiamo già abbastanza riserva e stiamo, siamo molto contenti perché cada settimana che tenemos che muovere un pochino anche la, la gente necessita un pochino di divertimento. Ed è spesso ora che è spesso il Covid <laughs> necessitiamo un pochino pochito d'allegria. Sí, es verdad. Bueno, muchas veces pensamos, uy, ya que por la noche hace frío en Puerto Banú, pero no penséis eso porque está todo cubierto, lo tenéis todo preparado, se echan los tordos y... con el calentador y todo, todo reparado, se está muy bien. Y, eh, que hacemos también el menú para las empresas, para la noche, que antes de la festividad de Navidad que puedan venir con tiempo. Con, sì, col tempo, con uh, la musica, che se chiedono la musica, è un menú speciale per la imprese, los uh, que quieran hacer antes, a la final del año, la fin, antes de Navidad. Perfetto. E Despuis per il, questo inverno, questo futuro prossimo, <laughs> e mm, assieme anche il Capodanno, come si dice qua, la, ah, il final dell'anno, la, la, fiesta del final dell'anno. il ecco. primo anno che stiamo qui, che The 20 anni e sto anno siamo la festa de final de año. Qué bonito, bueno, seguro que espectacular porque tenéis muy buen gusto para la decoración y para todo. Con música, con decoración... con bailar, con comida buena, y eh, no con mucha, mucha, mucha gente, ...reservado bastante a, a no que, sea como en todos los sitios, con mucha gente. Muy especial, muy, especial, que pensamos, ecco. Lucina, yo me gustaría también hablar, ahora que empezamos el otoño, y ahora es el mes de la seta, de la trufa. Eh, ¿Qué platos son los que elaboráis vosotros con estos productos? Nosotros hacemos pasta hecha en casa como tagliatelle con eh, champiñón y asparago, y asparagos. Mm. eh, setas, setas, e asparago per, per l'inverno che, claro. sì, che sono, un piatto abbastanza per inverno con la seta, mm. Mm-hmm. sono buonissime ed espulsa anche un pochino di truffa riba e assieme la tagliatelle nella parma, nella parmigiano grande con la truffa che è anche un piatto molto buono con la truffa e tutto il parmigiano assieme differente Assemo il solomiglio con truffa, solomiglio con la salsa de, di seta, con lo, la setas, la, la, la, la champignon, la setas. un diferente plato muy bonito para el invierno, un poquito más caliente. Eso que pega, <laughs> pega, pega mucho. <laughs> La verdad que pega. Un poquito más calor. <laughs> Bueno, Luchina, hemos probado aquí una cosa muy rica, esta pasta que has traído. y luego tenemos otra ahumada que vamos a hablar de ella. Cuéntame, porque era, esto es único y además es un plato de la especialidad de la casa, la ¿no? el espagueti ahumado, ¿cómo se llama? Son espagueti ahumado hecho col cacepipe e tienen questo sabor di humo che viene che questo spaghetto sta preparato speciale umado è una novità una novità che la prima volta che li abbiamo qui in Spagna nel, anche in Europa anche in Italia stanno stanno mm, andando, sono muy, muy, muy, gustano molto in Italia e noi intendiamo provarli anche qui, come questa pasta che è una, sono dei fusilli speciali con ahumadi, sempre con eh, il, il rame, il cobre, sai, con la, il, il, il hilo, de cobre. Ah, hilo de cobre è una pasta fatta in un particolare sito dell'Italia, Roseto si chiama, in, en Puglia que hacen este tipo de, pasta muy, muy especial, muy especial. Está Solo La he probado y está muy buena, ¿eh? está muy suave, muy rica. Muy sabrosa, sí, sí, sí, está deliciosa. Muchísimas gracias. Que, tenéis muchos más platos en la carta, hay muchos más platos. Y hay que venir a probar, probar toda la comida, no <laughs> solo pasta, anche solo miglio, pescado. eh, ostras, eh, lobster, arago, eh, bocavante, aragostas, eh, teniamo di pescado e carne. Bueno, también, Muchísimas gracias, Aquí es para pasar un día inolvidable, que venía Gold Celebrity y es un restaurante que tenemos aquí en Puerto Muchas gracias, Lucina. Luchina. Estamos siempre encantados. Encantada para mí de, ver, verme aquí a vosotros. Bueno, y ya mismo cuando haya baile, nos venimos a bailar contigo, ¿eh? Claro, claro que bailamos. <laughs> bueno, que no hemos hablado de las pizzas que hace Angelo. Ah, la pizza. Qué buenísima, crujiente. es que son tan buenas. En casa clase con eh, muy finita, muy muy muy bonita, muy diferente. Y también para llevar, se puede, eh, sí, para llevar. Hacemos el delivery, sí, para llevar. Pues muchas gracias, Luchina, y vamos a seguir probando esta cosa rica, gracias. gracias. <laughs>